Eu posso comer ovo. Tô doente, eu tô estuado. Pode não. Foi? Sei não. Sai, tira uma foto de novo. Vou revelar papai. Ah, ok. Vai! faden. Der Arm hat was. Vermutlich. Chora, chora. safado demais. E é homem, rapaz, né? Caba safado. Né? Tá bom.